ऐसा तुम ऐसा तुम ऐसा तुम ऐसा तुम इसी गैस ले रहा है या हाँ इसी दान पार जाना वाटिंग देराड़ीन पार्ट कान होता देराड़ीन पार्ट जान देराड़ीन <laughs> हाँ? साइड साइड ना party party है खाली Hai. साइड तक Side tan pat ta jan na. आइ पार बिसी देऊ नेक्स्ट टाइम पार पार दिस मैं रिकॉर्डिंग कर Nantak kamera padat tu. गीला बात ini गुटा में बात हुआ Pat ta jan. मेरे कान पार्टी में पार Ah, ah, ah, par jan. पहाड़ जन पहाड़